Shalom peuple de Dieu bisika bozali na ba ndaku wapi bisika tozwami na ba bureau na ndaku ya hopitali nzambe apambola biso et eza biso ba ndeko na bino ya les cris des epanouis tolingi tobondela lisanga na bino tika ete nzambe apambola yo mutu oza dejà branche na ndaku Yo mutu oza connecte bisika nionso ozali, tika ete Nzambe alola amona yo. Voilà pourquoi nazo bengisa papa, mama, yo muana oza partout esika yo ozali, tika ete Nzambe wana akota na motema na yo, enfin que na pokwa na lelo toyeba koluka Nzambe, toyeba komona Nzambe et Nzambe wana amona biso na pokwa na lelo. Esika ozali nazo bondela ozokanga misu, Eternel notre Dieu nous te benissons nous rendons gloire à ton nom parce que tu es Dieu voici le moment est là mon Dieu mon roi car c'est toi qui as dit demandez et il vous sera donne mon Dieu mon roi Yahweh toye koluka yo toye kosenga epai na yo toye koganga epai na yo ete pokwa na lelo butu ya lelo Nzambe ya lola enfin que matoyi na yo Nzambe ezala ouvert pona koyoka biso dans le nom de Jesus. nous avons ainsi prié et nous disons amen Amen. Oui, bien aimé, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Verset 6. Verset 6. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut Je t'acconjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Bien-aimés, nous voulons prier ce soir. Mais avant que nous puissions prier, bien-aimés, je veux d'abord te motiver. Je vais te donner quelques paroles de motivation ekopesa yo maloba ya kotindika, oyo ekopesa yo esika ya kobondela na kati ya libondeli, oyo ekopesa yo makasi mpo na kobondela malamu. Molingami, esika touti kotanga, bazotalisa biso lobiko ya moto oyo azalaki na milimo mabe. plusieurs esprits. Oyo mpenza akangamaki na milimo ebele ya mabe. Que Satan tenait lié. Oyo Satana akangaki ye. Pendant autant de jours. Kotala na ba mikolo ebele. Pendant autant des annees. Kotala na ba mvula ebele. C'est peut-être comme toi. Et mbala mosusu lokola yo. Tu nous regardes. Yo ozo tala biso. Tu es là devant. Oza wana liboso. Mais peut-être ta vie est liée dans le démon. Mbala mosusu bomoi na yo ekangami na milimo ya mabe. Les démons ont pris la supériorité de ta vie. ozui esika likolo na bomoi na yo, ozoyeba kutu te ya kosala, oyebi te lolenge nini okosala. Molingami na mpokwa na lelo, ngai na yo tokobondela mpo ete bademo na bomoi na yo, bademo na ya libota na yo, Molingami, yokangama bisika ozali. Biso tokobondela. Yesu nde alobi na moto oyo. Alobi na milimo ezalaki kati na moto yango, Bima na nzoto oyo. Mpe molimo oyo ya ekobo, molimo ya mabe, molingami, Molimo yango ekobima na pokwa na lelo. Nalobi yo, kangama bisika ozali. Yo bisika ozali, okomi na kobetela Nzambe maboko? Okoki kobetela Nzambe maboko malamu? Na pokwa na lelo kobondela. A lokola yo nano obondela te, molingami. Nzambe azoluka moto oyo akotombola mongongo Alléluia. Jésus, Jésus. Ozobeta esika ozali. Ozoyembela Nzambe, tozoyembela Nzambe mpo ete aza malamu. Yendara baba baba baba bashe. Il est Dieu. Il est Seigneur. le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui ne changera jamais, le Dieu qui est le même, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu le Dieu là n'a pas changé. Le Dieu là n'a pas changé. Le Dieu là n'a pas changé. À toi l'honneur. Oh, à toi la gloire. Que l'honneur te Banda kotonda Nzambe oyo asali yo faveur, obimaki ozongi na ndaku, omoni libota na yo, omoni mwasi na yo, omoni bana na yo, omoni mobali na yo, omoni ndaku na yo mobimba, bango nionso baza na bomoi, esika ozali banda kotonda Nzambe, banda kotombola Nzambe, ozo beta maboko, ozo pesa Nzambe merci, Eternel notre Dieu, Nzambe ya lola yo kumama, Nzambe ya lola yo netolama, tala mwasi na yo, tala bana na yo, pe tala ndako na yo mobimba. Ozo senga epa Nzambe ayokela yo mawa na butu ya lelo, yambo ete yo olala. Bien-aime, ozo sala retroception ya bomoi na yo, tu verras que non, tu as tombe quelque part, tu as trebuche quelque part par ta façon de parler. par ta manière de reflechir ozo yebisa nzambe ayokela yo mawa nzambe alimbisa yo ozo beta maboko ozo lela mawa na zambe dans le nom de Jesus beta maboko wana malamu beta maboko wana kitoko yengara baba baba baba she dans le nom de Jésus le Dieu de la Bible le Dieu qui n'a pas changé bien aimé les lamans na zambe zala nzambe na libota na nga zala nzambe na libota ya mama moko na vi ya mama moko na vi ya ndeko moko oyo azwami na prison oyo azwami na kati na boloko mama oyo azonyokwama aza na souffrance pitié de nous yozelama mwana mama mawa mawa na yo zambi mawa na yo adonai mawa na yo le roi de roi esukola ndaku na yo makila na yesu esukola ba affaire na yo makila na yesu esukola libota na yo mobimba bien aime oyebi te oyo moyini satana azo bongisa na decembre oyo pona libota na yo pona bana na yo pona mwasi na yo na mwasi na yo, na bana na yo, na libota na yo. Hey, ya manara baba baba. Likolo na mama moko, likolo na papa moko. Zambe sopa makila, tobeli makila, sopa makila, makila na yo, makila na yo. Hey, baba baba baba baba. Le sang, le sang, belela makila, belela makila, belela makila. Hey, manara baba baba. Le sang de Jésus, Ozobela molimo mosantu etambwisa yo molimo mosantu apesa yo mayele molimo mosantu amotive vie de prière na yo molimo mosantu alakisa yo ndenge nini ya kobondela molimo mosantu alakisa yo ndenge nini ya kosala mpo na mwa oyo esilela yo boye te mpo ete mvula oyo esilela yo boye te oyosenga lisungi ya molimo mosantu Aza Nzambe. Jesus. tolingi tokota na affaire yango mm, likambo eza ko concerne yo teneme oyebi te nanu alata bomoi na yo oyebi te nanu avandela libota na yo oyebi te nanu avandela mwasi bana na yo ndako na yo mobimba oza na se ya bokonzi ya moyini satana me na butu ya lelo bien aime libondeli na yo libondeli na nga Eza ekeno o zala degage na misala nionso ya mabe oyo Satan a bongisaki, oyo azo bongisa ete mvula oyo esilela yo boye te, ete omona bolamu na Nzambe te, ete omona gloire ya seconde maison te. Maloba na ye, mabongisi na ye, misala na ye, nionso ya ye. Molimo nyonso oyo evandelaka bomoi na yo, molimo oyo elata yo, molimo oyo ekangaka yo afin que yo okende liboso te, lokola moto oyo alatisamaki na molimo mabe, moyen akende liboso eza te, moyen makambu na ye esimba te, moyen makambu na ye etambola malamu eza te, esika yo ozali Molimo ekanga bomoi na yo. Molimo elata bomoi na yo. Ozo beta maboko ete Nzambe wana akangola yo na kombo na Yesu. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko. Molimo nyonso. Esprit impur. Molimo nyonso ya mabe. Molimo ya nkutama. Oyo elata bomoi na nga. Nzambe wana azo sala quelque chose. Amen. Nzambe wana azo mona yo na butu ya lelo. Et puis Nzambe wana azo intervenir na problème na yo. Esika yo ozali, mm. bien aimé, ozo bimisa libota na yo mm. na kati na prison ya Satan. Amen. Bien aimé, vous savez que nom ni Satan aza na ba calcul ya mabe na bomoi na yo po na annee oyo azo bongisa aza na misala oyo azo projete likolo na bana na yo likolo na muasi na yo likolo na mobali na yo bien aime likolo na musala na yo eh bien aime esika yo ozali oyo osalaka peut etre otekaka peut etre osalaka musala na bureau mais bien aime batu oyo osalaka na bango balingaka yo te batu oyo osalaka na bango baza ba misusu bazalaka motema mabe pona yo bien aime esika yo ozali ozo bimisa ba affaire na yo misala na yo mombongo na yo makambo na yo nionso oyo osalaka oyo epesaka yo lobiko oyo epesaka yo lisungi est capable de te donner toutes choses que tu veux Amen. dans ta vie. Amen. Alors si Kayosali bien aimé, mm. merci. Amen. Le Dieu qui t'a écouté mm. et le Dieu qui t'a répondu, mm. il est celui qui attend la prière. Mm et qui répond aux supplications de ses enfants. Comme tu as supplié, oh. comme tu as demandé, comme tu as voulu à Dieu de te donner quelque chose, en afin de récupérer quelque chose. Sache-le très bien que non, tangoli yo na kombo na yesu Amen. alors tozo landa libondeli dans le nom de jesus. Adonai mon Dieu mon roi seigneur Dieu de gloire Yahweh biso topesi yo bobele merci Yahweh nzambe parce que yo nde olingaki ete ngonga oyo biso tosangana elongo na libota na yo mobimba na oh, monde entier baoyo bazalaki connecte seigneur mpo na kolanda mabondeli oyo ensemble pona ko invoquer pe ko crier liboso na yo Père Eternel. Oh Seigneur Dieu, yo ozoloba na kati ya makomi na yo, olobi tozoluka mutu moko atelema po ete yabelela yo Nzambe okitosala. Oh merci Seigneur Dieu de gloire parce que yo omoni mama moko atelemaki na nzela ya prière oyo na nzela ya koganga ya bato oyo bafuluka afin que yo so intervenir na kati ya vie na ye, o intervenir na kati ya sante na ye, o intervenir na kati ya libota na ye. Voilà pourquoi nous te disons merci Yahweh topesi yo merci ya mingi ya koleka yango tokabeli yo butu ya lelo Yahweh libota na yo balala na kimia Yahweh baoyo bazalaki na ba problème bazwa ba solution baoyo bazalaki na ba malade na ba mbeto hôpital oh Nzambe alobi ko Yo babengaka yo le gueriseur par excellent Yaweh Nzambe tondimi sami ete yo obikisi maman moko na maladi oyo Seigneur minganga balobaki ete basuki minganga balobaki ete esili parce que bible ezoloba na nga bisika mayele na bino bato esukaka nde yanga Nzambe ebandaka merci Jesus poto yo okoti likamba maman moko ya papa moko ya elenge mwasi mobali moko oyo azalaki inosa na kati ya boloko. E Yesu Masiya, oye kokangola ye lokola okangolaki Paul na Silas. Merci Jesus. Totiki butu ya lelo. Tika bikamwa e accompagner biso. Zipa libota na yo na gloire. Yahweh, butu ya lelo tolala na kimia. Yahweh, tozwa ba songe divine. Tozwa ba revelation divine. Tolala lokola ba weyi te. Nzambe, pesa biso ba directive afin que Nzambe toyeba lolenge nini tokotambola. na se ya matambe na yo, yango topesi yo merci, nionso po na yo, lokumu, kembo, masanzoli, ensemble lokola moto moko, bisu nionso tolobi, Gloire et louange à toi Seigneur Jesus Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jesus Christ, ndeko asi okobetela Nzambe wana maboko, Nzambe oa repondre yo, Nzambe oa sali yo bolamu, Nzambe ayoki libondeli na yo tika ete Nzambe ya lola apambola biso tomonani lisusu mokolo ya mardi na 22 heures Nzambe wana apambola biso Nzambe wana apambola yo bisika nionso ozali tika ete mosala oyo tozosala esuka boye te bondelaka pe pona biso enfin que Nzambe wana asunga biso davantage